Saluton al cio, jen i vu die vie dio, kai hodi al mi vos discuti tri affari. Du estas lau mia edzino, malvirtoi de mei, kai la lasta afero, fakte, estas malvirto per i miei estro. Ha, vi attendes che mi diru si un malbonan per i miei edzino, ciù ne? Ne, mi ne faros tion. Do, la nua vero estas uh, mia malvirto, cae tio, lau mia edzino, estas che mi tre ege shatas idi al kineo, cae el spesi multege da mono. Verscheine... Uno foi semaine mi iras tien, kai si plendas pri tio, si diras, kial vi ciam devas iri al kineo, kial vi ne povs spekti tiun filmon per la internet, simple mal lege el shuti gin, kai spekti gin, kai mi diras, ne, tio ne eblas, mi devas iri al kineo, kai gi estas mie mal virto. Kai mi supposas ke ciu homo havas sian propran malviriton, do exemple, mia estas simple iri al kineo, kai spekti filmoin aliae homoi tre ege shatas au devas fumi, aliae homoi tre shatas devas drinki, aliae devas uh, eh, eceti mm, in ajoin pod ai siae autoi, cae tio plus, et ciu homo havas sian propran malvirtuon, cae mia malvirtuo simple iris, estas iri al cineo cae spekti filmoin. Do, mi scias kiel respondi al tio, ĉar ŝi ŝatas plendi pri tio kaj mi simple diras: "Jes, jes, mi komprenas la situacion." Kaj tiam mi agas kvazaŭ mi estas en la ĉambro kun la homaj rimedoj kaj mi simple uh, respondas pozitive al tio, kaj poste simple iras al kinejo. Sed nun mi volas demandi vin, ĉu vi havas aparatan malviriton kiun via amato, malamato, tre shatas monte al vi, yes, eble me, mi ne scias. Do, la due efero, el tri estas, ah, yes, la due efero estas la mia edzino, stranga facto pri mi. Kai tio estas che mi ciam shatas mangi la samain aferoin. Kai mi ne shanjas mian shanj kutimon dum monatoi, kai tiam simple hazarde tute shanjas cin. Do, exemple, dum ses monatoi, mi mangis tag mange che subway kai mi chiam mangis sa saman sandwichon kai mi chiam uso sa saman salzon kai mi chiam uso sa saman krom mein mangio in ingrediento in po la mangiajo uh, eh, kai ti opu mi simple chiam mangis sa saman aferon kai mate mange mi chiam mangias eh, la, saman lardon kun ovoi kai um kelkfoje mi mi trinkas lacton au orange sucon depende sed mi ciam mangias in mangiajoin cae ciam mia et zino diras al mi cion vi volas mangi a ah, fec Kiel mi demandas, mi iam scias kion vi volas mangi Kiel vi ciam devas mangi la saman aferon Sed pur mi, mi, mi simple shatas mangi la saman aferon Sed gi placas al mi, mi simple volas ripeti tion Mi ne scias kiel, mi, mi ne vidas Kiel mi volas shangi tion eble se mi shangjus gin, mi comenzus mangi ion, kai mi ne shatas gin, kai tiam mi simple el speses mian tempon, kai cion, kai yes, kial mi volos fari tiun riscon, tio, es a stulta ideo, se mi ja, kai jam shatas tion, al mi changos mian opinion kai simple electus ion alia. sed kelka infoio in dum la jaro mi tute changas cion kai mi credas ke mi faras tio ne pro mia electo sed pro situazio se mia situazio simple hazarde de changijas mia manj mo changijas To mi simple vos dividi tion kun vi kai la tria fero esas geno kai gi estas afero kiu tre ege genas min pri mia estro do tag manje mi ciam elidas idas heimen kein manjas mi faras tion, on char mi ege mal shatas manji cielo laboreo se mi laboreo ne estus tion proxima mi simple eliru sa la laboreo trovus ien ki mi povas manji ne kun mie kolego i kai manjos mi shatas manji sola se se mi ja devas manji kun mie kolego i ti on estas grava problema sed mi tre ege mal shatas manji in the mem kai oftege ge ci ti in Australia homo i ci am manjas el officio kai kutime ili manjas rekte antal si ai computile kai kutime ti onesos problema por mi tutte ne ili povas fari ti on la plache sed inte la de dua la unua mi iras hemen kai mi manjas kai tiam, am mi revenas al laboreo kai ki labori sed mi kai mi estro ne povas um, samtempe elidia la laboreo char iu devas prizorgi la telefonon do kiam mi revenas al la laboreo kai mi komencas labori mi estro tiam volas manji kai si simple decidas ha mi manjas ci tie che mi komputilo tre proksime al mi do mi povas flari sian manjajon mi povas aldi la manjadon mem Estas kvazo oni en metas nailin en mien oreloin kai nazon mi tre ege mal shatas gin sed chiu i chelo laboreo faras gin ka mi tute ne povas kompreni tion mi mi ne povas kompreni gin se vi povas skapi de la oficejo dum et 30 minuto e vi volus sidi tie kai manji kai labori samtempe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 Kai, kiel ciam, mi volis danki mia in donatanto Patreon, char vere sen ili, mi ne povis daudigi citiu un canalon. Ili estas la viv sango de citiu canalo. Kai mia gis nuna in donatanto i estas, Andri Timp, bon coda Chris Pedu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier,